Hola, t'intentarem explicar en un minut com funciona la nostra biblioteca. Necessites un llibre en préstec? A la biblioteca de l'UDG en tenim més de 300.000. Avui t'explicarem com treure un llibre en préstec, com renovar-lo, com retornar-lo i fins i tot què pots fer si no el tenim nosaltres. Primer de tot, l'has de buscar al catàleg. Si el llibre està disponible, has de mirar a quin campus està. Si és de la bibliografia que t'ha recomanat algun professor, segur que està al mateix campus on estudies. Ves a buscar el llibre al prestatge. Per formalitzar el préstec, un cop has trobat el llibre, adreça't al taulell de la biblioteca amb el teu carnet de la universitat. Pots treure un màxim de 5 llibres i els pots tenir durant 14 dies. Rebràs un e-mail dos dies abans de que caduqui el préstec per recordar-t'ho. Pots renovar el préstec tantes vegades com vulguis. Pots fer-ho per e-mail, telèfon o directament per internet. Si el llibre no és a la biblioteca del teu campus, pots demanar al taulell que te l'enviïn. Per tornar els llibres, deixa'ls al taulell de préstec o fica'ls dins d'una de les bústies de devolució. Si el llibre no està disponible, el pots reservar directament. El sistema et demanarà que t'identifiquis. I si no tenim el llibre que busques, el podem demanar a altres universitats. Demana més informació a taulells.